सो गाइस इसको पड़ चुका है एक प्यारा सा हेड और यहीं पर चल बेटा घर को निकाल लो बेटा बहुत देर हो गई हम देखते हैं इसको भी मारने की कोशिश करते हैं और ये है। Hello guys welcome back to my new video तो गाइस कैसे हैं आप लोग आई होप सब बढ़िया ही होंगे सो so गाइस आज हम नई आईडी से आ चुके हैं क्राफ्ट लैंड का कस्टम वन बी थ्री में क्योंकि हमारी पुरानी आईडी जो थी वो लॉक हो चुकी है फेसबुक टीम ने उसको लॉक कर दिया है पता नहीं कब तक ठीक होगी तो हम आज इस आईडी से लेंगे नेक्स्ट बात के नाम से ये डी है तो चलिए चलते हैं गेम में तो गाइज यार आप लोग लाइक और कमेंट नहीं करते हो वीडियो में बिल्कुल और तो सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो कर दिया करो यार इससे हमें इनक्रेजमेंट मिलता है फीडबैक पता चल जाता है वीडियो का वीडियो में कुछ अच्छा लगे या बुरा लगे तो उसको कमेंट में बताओ उसे हम इम्प्रूव करेंगे और ऐसे ही लगातार प्यार जताए रखिए हमारी हंड्रेड सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं सो फटाफट से सब्सक्राइब कर दिया करो यार ये बन और ये बनता है शायद क्या लगता है आपको ये राउंड निकाल पाएंगे शायद हम नहीं निकाल पाएंगे वन बी थ्री नहीं नहीं अरे यार दोनों आ गए और किसी को भी अगर हमारे साथ कस्टम करना हो तो नीचे कमेंट में बताएं डीएम करके और हमने फेसबुक पेज बनाया हुआ है उसका ग्रुप ग्रुप का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे उसको ज्वाइन कर लीजिए कोई भी गिव अवे हम करेंगे डायमंड का तो आपको पता चल जाएगा बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा बताओ यार एक वन टैप नहीं पड़ पा रहा है और ये एलिमिनेट चलिए गाइस अब खेलते हैं असली गेम अब जीतना स्टार्ट करते हैं अब इनको एक भी राउंड नहीं जीतने देना है क्या लगता है हम जीत पाएंगे सारे राउंड वैसे भी गार्ड प्लेन का कस्टम तो यार बेकार हो चुका है क्योंकि हम फ्री फायर मैक्स नहीं खेलते हैं तो कुछ भी अनलिमिटेड नहीं है सादा सिंपल क्लैश कट की तरह पर फ्री फायर मैक्स हम डाउनलोड कर लेंगे फिर खेलेंगे क्राफ्टलैंड की कस्टम और और जल्दी हम लाइव स्ट्रीम भी चालू करेंगे तो आप कमेंट में बताएं हमारे साथ कस्टम खेलना पसंद करेंगे या नहीं और गाइस यार कुछ भी गलती हो तो बताया करो यार कमेंट में कमेंट करके उसको इम्प्रूव करेंगे हम और ये बन टैप हील कर लेते हैं फटाफट से यार उस आईडी में मेरी में बहुत अच्छा कलेक्शन था इस आईडी में नहीं है फिश की स्किन वगैरह सब कुछ था उसमें ड्रैको एम टेन थी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि उस आई को हम वापस अनलॉक करवाएं या नहीं कराएं वरना नई आईडी लेंगे हम अगर आपको इस तरह प्यार बरकरार रहा तो 500 सब्सक्राइबर्स पर हम नई आईडी लेके आएंगे चैनल के लिए और आने वाली वीडियोस में हम रिडीम कोड भी देने वाले हैं सो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए घंटी का बटन दबा दीजिए फटाफट से और इसी तरह बने रहिए हमारी वीडियो पर रोज़ाना आपके लिए नई नई और अच्छी अच्छी वीडियोस हम लाते रहेंगे ये और ये गाइस एक प्लेयर तो डर के एक प्लेयर तो भाइयों फिर डर के मारे वो तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया गेम छोड़ गया एक तो बहुत पंती हो गई यहाँ पर ओ भाई दोनों आ गए ओ भाई ओ भाई एलिमिनेट ओ पी हैशटैग तो गाइस कैसी लगी आपको वन टैप मुझे भी नहीं लग पा रहा था कि मैं इतनी अच्छी वन टैप मार लूंगा पर लग गए यार थोड़ा बहुत मार लेते हैं हम भी किसी को करना हो वन वी वन में तो आ सकता है फ्रेंडली कस्टम करेंगे वीडियो भी बन जाएगी सिवाने हमारी गाइस यार बहुत मेहनत लगती है वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो प्लीज़ फीडबैक दिया करो हर वीडियो पे अपना क्या वीडियो कैसी रही और ये पीछे वन टैप मारने की ट्राई करेंगे हम और ये गाड़ी लेके गए देखिए गाइस ये तो ऐसे घूम रहा है जैसे कि रेसिंग गेम खेल रहा हो हाँ! टैप मारने की ट्राई कर रहा हाँ! और नहीं रिकॉइल हो रही है ए दे मारी रुको जरा सबर करो भाई लोग बोला एक्सीडेंट हो चुका है हमारा और एसी के साथ हम एक राउंड हार चुके हैं जैसा कि हमने कहा था कि हम सारे राउंड जीतने वाले हैं अब शायद नहीं लगता सारे तो नहीं पर हाँ बोया जरूर कराएगा आपका भाई बोया अपना ही होगा चिंता ना करिए कोशिश करेंगे पूरी और नहीं भी हुआ तब भी वीडियोस तो हम अपलोड करने वाले ही हैं क्योंकि हर चीज़ तो चलती ही रहती है यार वैसे आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको गेम प्ले कैसा लगा अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको रिडीम कोड चाहिए या नहीं हम पूरा ट्राई करते हैं अपनी तरफ से वीडियो बहुत अच्छी रहे अभी मजा आएगा ना भिड़ो गाइस गेम बहुत सीरियस चल रहा है थ्री बी टू हो चुका है सिचुएशन यहाँ पर अब अगर एक राउंड और वो लोग जीत गए तो बहुत सीरियस हो जाएगा हम इसी राउंड में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे वर्ल्ड के बेस्ट प्रो बंदे हमने बुलाए हैं वर्ल्ड चैट से बहुत बढ़िया बंदे हैं हम उनको नूब नहीं कहेंगे हर प्लेयर की इज्जत करते हैं देखते हैं हम इसको राउंड को निकाल पाते हैं नहीं ये पीछे से आ गया और इसको वन टैप ट्राई मारते हैं नहीं और ये शायद गाइस यार मेडी नहीं है मैडी हेल्थ नहीं है बिल्कुल भी और ये आ गया और ये हम गए जैसा कि हमने कहा था कि थ्री वी थ्री सिचुएशन बन चुकी है अब गेम प्ले सीरियस होने वाला है पता नहीं हम जीतेंगे या हारेंगे कोशिश पूरी करेंगे जीतने की गाइस इस बार तो चड्डी फाड़ देनी है तीनों की तीनों की इस बार नहीं छोड़ने वाला हूँ मैं इतने तो तेजस्वी तो लोग हैं हमारे पास में थोड़ा गेम कितने शानदार विचार रखते हैं देखना सीरियस गेम प्ले मेरा बोटी बोटी कर दूंगा इस बार तो मैं इनकी बहुत हो गया ये प्रो हैं तो हम अल्ट्रा प्रो हैं हम दिमाग लगा के खेलेंगे इस बार खेल लो एक को तो खिला दिया हमने निकाल पकौड़ी तो एक प्लेयर जा चुका है अपने घर चड्डी उतार के ये गंदी हरकतें करने लगता है यार ये लूटने लग जाता है ये देखिए ये बंदा अपनी मूवमेंट कितनी तगड़ी मूवमेंट दिखा रहा है पर बचे भी नहीं पाएगा छोड़ेंगे हम इसको भी नहीं ये देखो ये देखो कहाँ चढ़ के बैठ गया भाई भाई भाई भाई तू गया तू तो space, don't leave to sin It's even in your garden, you know that you can Call me when you want, call me when you need